Hola, Víctor. Hola, amigos. Hola, Alessandra. ¿Cuál crees que va...? bien no, no. ¿Cuál va a ganar? Ah, este ¿Qué carritos tienes ahí? Ah, uno de... Uno de... De Shark. De Shark. Y uno, se llama Arcee. Ok. Ya. Oh, ganó Arcy. Muy bien. ¿Quién va a ganar?